いやまだまだやってんだね、うん、夏休みだけじゃなくて。5 紅葉の季節に来てのサロンはないよ。うん、新額は負ける